Բարև ձեզ։ Ինչպես մենք տեսանք, object-oriented programming-ը առաջարկում է, թե մենք ինչպես կարող ենք դասավորենք մեր կոդը։ Ինքը առաջարկում է, որ մենք մեր ինֆորմացիան, data-ն, հա, մեր ծրագրի պահենք object-ների մեջ։ Ինքը նաև ունի մի քանի կոնցեպտներ՝ encapsulation, inheritance, polymorphism եւ abstraction։ Encapsulation-ը դա նշանակում է, որ օբյեկտները իր ներքին խոհանոցը պահում են գաղտնիք։ Այսինքն ներքին փոփոխականները կամ ներքին լոգիկան չեն թողում, որ դուրս գա իրենից դուրս։ Կա inheritance, եւ մենք տեսանք մի քանի օրինակ inheritance-ի։ Տեսանք, որ կա prototypal inheritance, երբ որ օբյեկտները ժառանգում են իրարից։ Կա classical inheritance, որտեղ կան շաբլոններ կամ կլասեր, որոնք որ ժառանգում են իրարից։ Այդ շաբլոնները օգտագործելով մենք կարող ենք ստեղծենք օբյեկտներ։ Այդ շաբլոնների մեջ կարող են լինել ֆունկցիաներ, որոնք որ ստեղծվում են հենց այն պահին, երբ որ օբյեկտն է ստեղծվում եւ մտնում են այդ օբյեկտի մեջ, բայց նաեւ կան static ֆունկցիաներ, որոնք որ կպած են հենց շաբլոնից, հենց կլասից, որոնք որ չեն մտնում ստեղծած օբյեկտների մեջ, այլ ուղղակի մնում են կլասին կպած եւ մենք կարող ենք իրան class-ի միջոցով կանչել։ Նաև կա abstraction։ Abstraction-ի միտքը նրանում է, որ նայած context, մենք միայն ցույց ենք տալիս այն մասը օբյեկտի, որը պետք է կամ անհրաժեշտ է, որպեսզի անել հենց այդ գործողությունը, ոչ ավել։ Այսինքն մենք կենտրոնանում ենք այն մասի վրա, որը պետք է, եւ այն մնացած դետալները, որոնք որ այդ պահին կարող է պետք չգան, մենք ցույց չենք տալիս, հա, մենք պահում ենք։ Object oriented programming-ը իրականում կիրառվում է շատ տարբեր ծրագրման լեզուներով։ Եկեք ուրեմն տեսնենք թե թե JavaScript-ի սինտաքսը այսպես է, չէ՞։ Սա նման մենք հասկանում ենք, հա, սա նշանակում է, որ ստեղծում ենք մի շաբլոն, ում անունը hello world է։ Սկիզբ եւ վերջ, եւ նա իր մեջ ունի ուրեմն մի հատ ֆունկցիա hello, որը կանի console.log և կտպի console-ի մեջ hello Armenia տեքստը։ Սա պարզ է, սա մենք գիտենք։ Նայեք ստեղ։ Սա լրիվ ուրիշ ծրագրարման լեզու է, սա Java է։ Java-ում ուրեմն այս public նշանակումը ինչպես որտեղից է հասանելի այս class-ը, սա ուրեմն լեզվի դետալ է։ Class գիտենք, ստեղծում ենք շաբլոն, իր անունը, սկիզբ եւ վերջ։ Այդքանը պարզ է, գիտենք դա։ Ստեղ մենք ստեղծում ենք մի հատ ուրեմն ֆունկցիա, որը սա ասում է որտեղից է հասանելի, static ֆունկցիա է։ Այսինքն այս ֆունկցիան հիմա կդիպ չի հենց հենց կլասին։ Ինքը չի ստեղծ, ինչքը չի ավելանա օբ ստեղծված օբյեկտներին, այլ հենց կլասին է կպած, եւ հետեւաբար հենց այդ կլասի միջոցով կարելի է իրեն կանչել։ Սա չենք տեսել։ Ուրեմն Java-ում, երբ որ մենք ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա, մենք ապայման պետք է ասենք այդ ֆունկցիան ինչ կվերադառնի եւ ամեն փոփոխականի տիպը, այսինքն ինչ տիպի արժեք կարող է ընդունի մի փոփոխականը։ Այսինքն սա ասում է, որ ֆունկցիան ոչ մի բան չի վերադառնում եւ ասում է, որ նա ընդունում է args փոփոխականը, որը ինչ տիպի է, դե զանգված է իրականում, հեսա զանգված է, որի մեջ կլինեն տեքստեր, string-եր։ Okay, այսինքն args-ի մեջ կլինի զանգված, որի մեջ կարող են լինել տեքստեր։ Ստեղ system.println նույնը ինչպես որ console.log եւ փոխանցում ենք մի հատ տեքստ, որը տպում է console-ում։ Այդքան բան։ Սա C# ծրագրման լեզուն է։ Տեսնեք ինչ ստեղ ինչ է անում։ Սա ստեղծում է մի խմբակ։ Ստեղ շաբլոն ենք ստեղծում, static, գիտենք, նշանակում է այս ֆունկցիան հիմա կդիպչի ամիջապես class-ին, այլ ոչ թե կլինի ոնց որ շաբլոն նոր ստեղծված օբյեկտների համար, void ոչ մի բան չի վերադառնում, սա ֆունկցիայի անունն է, սա այն պարամետրներն են, որոնք որ ֆունկցիան ընդունում է args-ենք կոչում այդ փոփոխականի անունը եւ ինչ տիպի արժեք է նա ընդունում, նա ընդունում է ուրեմն զանգված, որի մեջ կարող են լինել տեքստեր։ Շատ նման է Java-ին սա սկիզբն է ֆունկցիայի, սա վերջն է, ստեղ system.console.writeline, այսինքն նույնն է ինչպես որ console.log եւ փոխանցում ենք իրեն ուրեմն hello armenia text-ը, որ ինքը կտպի console-ում։ Բարձա, ուրիշը։ Սա մի քիչ ավելի խոճուճ է, սա C++ է։ Ստեղ վերևը մենք ուրեմն քաշում ենք մի գրադարան կամ ուրիշի գրված կոդը։ Սա ֆունկցիա է, Պետք է թելադրել անպայման, թե ինչ տիպի արժեք է նա վերադարձնելու, քանի որ մենք ստեղ վերադարձնում ենք 0, մենք ասում ենք, որ ինքը վերադարձնում են թվեր, կոնկրետ integer թվեր, հա? return գիտենք ինչ է, ֆունկցիան գիտենք ինչ է, գիտենք սկիզբ, գիտենք վերջ։ Այս ամենը parse է մեզ համար։ Ստեղ հա parse-ա, որ ստեղծվում է text hello armenia։ Այս մասն է մի թեթև խոճուճ, բայց կարճ ասած, սա անում է ոնց որ console.log։ Մոտավորապես այդպես։ Խնդրեմ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն կոնցեպտները, որ մենք սովորեցինք, այն սինտաքսը, ֆունկցիաները, կլասերը, static է կամ static չէ, չգիտեմ, տեքստերը, թվերը, return-ը անում, ինչ է անում, այդ ամբողջը կարելի է օգտագործել ուրիշ այդ կոնցեպտները։ Կարելի է օգտագործել լրիվ ուրիշ ծրագրման լեզուների մեջ։ Այսինքն ամբողջ նպատակը միայն JavaScript սովորելը չէ, այլ սովորել կոնցեպտները, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ նույն կոնցեպտները կիրառենք շատ ուրիշ լեզուներում։ Հույսով եմ սա բարձր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Հրաշալի։